volume. Avere ciò che sogno, essere più forte per poter cambiare il mondo, essere chi voglio per non essere il secondo, essere me stesso il mio primissimo bisogno, essere me stesso anche se poi me ne vergogno, voglio esserlo adesso prima che finisca il giorno, voglio far l'amore con le urla come un porno e voglio anche un amplesso come il mare blu profondo, voglio i tuoi capelli tra le dita, toccare la verità, conoscere la vita, fare la felicità, farla finita con le banalità, baciami già che se non è finita finirà Evita, ditami se no evitami Perché voglio vederti e ma senti morì Perché voglio capire non riesco a capire Perché voglio sentire non posso sentire Voglio avere ciò che sogno, oh, oh, essere più forte per poter cambiare il mondo, essere chi voglio per non essere il secondo, essere me stesso il mio primissimo bisogno.